me llamo Concepción López Pardo, estoy casada, mi esposo se llama Héctor Castillo Vargas, tengo dos hijos, Héctor y Rebeca de 17 y 6 años. Vivo en un rancho que en un rancho llamado Arroyos perteneciente a San Luis Potosí. Enfrente de mi casa vive un vecino que se llama Héctor Castillo y yo sé de buena fuente que lo despidieron por recorte junto con otros 400 obreros más. Se empezó a formar un movimiento. Yo empecé a oír, a oír rumores que, se quería formar un sindicato independiente. Ya corrimos a CTM, tomamos el poder nosotros. Hagan en cuenta que dimos un golpe de Estado, para que fue un golpe de sindicato. Y y soy muy, muy buena administradora, muy buena administradora de lo muy poco que me trae mi esposo de sueldo porque ahorita él es desempleado. Ese día, el 26 de enero, echaron para afuera todo, a casi 400, más, de 300 compañeros, con el tiempo fueron despidiendo compañeros, pero el 26 de enero empezó el despido masivo. Nos echaron para afuera a más de 200, se puede decir, a gente del comité ejecutivo, a las comisiones, a todos nos, nos echaron para afuera. Entonces, este, pues demandó a la empresa por su reinstalación y por sus derechos por sus sueldos caídos y ahorita estén demandas. Actualmente trabajo con un señor que tiene camiones, le ayudo a hacer de todo y nada porque pues, hago chofer, albañil, mecánico, electricista, de todo. Yo estudié técnico, profesional técnico en máquinas y herramientas en el CONALEP y he salido a las empresas de la zona industrial a buscar trabajo, pero me relacionan con mi esposo porque está boletinado. Y yo creo también nosotros las esposas, los hijos, he ido a buscar, me relacionan, doy el nombre, el nombre de mi esposo, y me relacionan y me dicen que luego me hablan. Ahorita tengo cuatro años de estar esperando. Me llamo Monte Castillo López. Vendo agua de garrafón en casa por casa. Trabajo porque hace, hace como cuatro años despidieron a mi papá de la, fábrica llamada Industria Vereda del Potosí y porque no, no encuentra un, trabajo fijo y no, no, tiene seguro su trabajo y por eso tengo que, que trabajar para, pagar mis estudios, para ayudarle, para comprar los libros, los gastos que van saliendo día a día de, de lo de la escuela y de pues de echarle de, comprar mis cosas y no, darle tanta lata a mi papá ni a mi mamá. Los puedo ayudar muy poco, porque nomás le puedo cuidar su hija pequeña. Monetariamente no se puede porque todos estamos iguales. Mi esposo trabaja también en una fábrica y es muy poco el dinero que se gana. Son salarios mínimos y seguimos luchando con este grupo de, gente. Eran casi 400 los que despidieron y ahorita son 40, 50 personas, pero es un pequeño grupo, pero seguimos, seguimos luchando, seguimos estando hombro con hombro para seguir en esta lucha pues mira, como mujer me está dejando muchas cosas muy buenas. Antes te vuelvo a repetir, yo vivo en un rancho, yo no salía de rancho, yo no sabía hablar, inicié a hablar, yo no sé de política, yo no sé expresarme correctamente, lo poco, mucho que te estoy hablando ahorita, lo he aprendido de mi esposo, lo he aprendido de este puñado de obreros, de estos sindicato independiente, lo he aprendido a, valerme por mí misma, a que como mujer yo valgo, a que como mujer yo puedo. Y yo tengo un ideal grandísimo de democracia, de libertad, y la voy a hacer con, con mis compañeros, y vamos a regresar a trabajar. Y yo le digo a mis compañeros que no desmayen, vamos para adelante. Y a mis hijos les digo que adelante, que no se dejen, porque esta lucha nos está dejando eso. Le está dejando dignidad, honor, coraje y valentía para demostrar al grupo modelo que podemos. Aquí estamos para demostrar a todas estas personas que nos han hecho la vida imposible en estos casi cuatro años de lucha, que piensan que vamos a desistir, que vamos a caer por hambre, pero se equivocan, señores, porque no vamos a desistir.